ક્રિએટિંગ ક્લાસીસ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે નીચે આપેલ વિશે શીખીશું વાસ્તવિક વિશ્વમાં ક્લાસ જાવામાં ક્લાસ જાવા ક્લાસનું સ્ટ્રક્ચર જાવા ક્લાસ માટેની સિન્ટેક્સ અને જાવા ક્લાસના સરળ ઉદાહરણો અહીં આપણે ઉબુન્ટુ આવૃત્તિ 11.10 જેડીકે 1.6 અને એક્લિપ્સ 3.70 વાપરી રહ્યા છીએ આ ટ્યુટોરીયલના અનુસરણ માટે તમને એક્લિપ્સમાં સરળ જાવા પ્રોગ્રામ કેવી રીતે લખવું, કમ્પાઇલ કરવું અને રન કરવું એની જાણ હોવી જોઈએ. જો નથી તો spoken tutorialorg ઉપર ઉપલબ્ધ આ વિષયો પરના સ્પોકન ટ્યુટોરિયલો જુઓ. હવે ચાલો જોઈએ કે વાસ્તવિક જગતમાં ક્લાસ શું છે. જે કંઈ પણ આપણે આ જગતમાં જોઈ શકીએ છીએ તે તમામ ઓબ્જેક્ટ્સ છે અને તમામ ઓબ્જેક્ટ્સનું વિશેષ જૂથોમાં વર્ગીકરણ કરી શકાય છે. દરેક જૂથ એક ક્લાસ તરીકે સંબોધાય છે ઉદાહરણ તરીકે માણસજાત એક ક્લાસ છે આપણે આ ક્લાસના તમામ જુદા જુદા ઓબ્જેક્ટ્સ છે આપણી પાસે જુદા જુદા ગુણધર્મો છે જેમ કે આંખ પગ હાથ વગેરે જે માણસજાત ક્લાસ માટે સામાન્ય છે જોવું ખાવું ચાલવું વગેરે વર્તણૂક છે જે માણસજાત ક્લાસ માટે સામાન્ય છે જાવામાં ક્લાસ શું છે ક્લાસ એક બ્લુપ્રિન્ટ છે જેમાંથી વ્યક્તિગત ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવાયા છે જાવા ક્લાસનું સ્ટ્રક્ચર ક્લાસ વ્યાખ્યાયિત કરે છે વેરિયેબલ કહેવાતી પ્રોપર્ટીઓનો સમૂહ અને મેથડ કહેવાતી વર્તણૂકોનો સમૂહ હવે ચાલો ક્લાસોને જાહેર કરવા માટેની સિન્ટેક્સ જોઈએ મોડિફાયર ક્લાસ ક્લાસ નેમ છગડીયા કૌંસમાં વેરિયેબલ કન્સ્ટ્રક્ટર અને મેથડ ડિક્લેરેશન આપણે આ વિશે આવનારા ટ્યુટોરિયલમાં વિસ્તારપૂર્વક શીખીશું હવે ચાલો એક્લિપ્સ ના ઉપયોગ વડે સરળ ક્લાસ બનાવીએ મેં એક્લિપ્સ પહેલેથી જ ખોલ્યું છે હવે ચાલો પ્રોજેક્ટ બનાવીએ ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરો ન્યૂ ઉપર જઈને જાવા પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરો ન્યૂ પ્રોજેક્ટ વિઝાર્ડ માં પ્રોજેક્ટ નામ ક્લાસડેમો તરીકે દાખલ કરો જેમાં સી અને ડી કેપિટલ હોય ત્યારબાદ ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરો આપણે જોયું કે પ્રોજેક્ટ ક્લાસ ડેમો બની ગયો છે આપણે હવે સ્ટુડન્ટ નામનો જાવા ક્લાસ બનાવીશું તો ક્લાસ ડેમો ઉપર જમણું ક્લિક કરો ન્યૂ ઉપર જાઓ અને ક્લાસ ઉપર ક્લિક કરો ન્યૂ જાવા ક્લાસ વિઝાર્ડ માં નામે સ્ટુડન્ટ તરીકે ટાઈપ કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં મોડિફાયર એ પબ્લિક છે આ દર્શાવે છે કે ક્લાસ એ દરેક જગ્યાના તમામ ક્લાસો માટે દૃશ્યમાન છે જો ક્લાસ મોડિફાયર ન ધરાવે જે ડિફોલ્ટ છે તો તે ફક્ત તેના પેકેજ અંદર જ દૃશ્યમાન થાય છે આપણે પેકેજો વિશે પછીના ટ્યુટોરિયલોમાં શીખીશું અહીં મેં પબ્લિક પસંદ કર્યું છે મેથડ સ્ટબમાં પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન પસંદ કરો ત્યારબાદ ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સ્ટુડન્ટ નામનો ક્લાસ બની ગયો છે હવે ચાલો હું કમેન્ટોને રદ કરું સ્ટુડન્ટ ક્લાસ પ્રોપર્ટીઓનો સમાવેશ કરી શકે છે જેમ કે નેમ રોલ નંબર માર્ક્સ વગેરે તો આ સ્ટુડન્ટ ક્લાસ અંદર ચાલો હું બે વેરીએબલો રોલ નંબર અને નેમ જાહેર કરું તો હું ટાઈપ કરીશ ઇન્ટ roll underscore number અર્ધવિરામ સ્ટ્રીંગ નેમ અર્ધવિરામ આમ મેં બે વેરીએબલોને જાહેર કર્યા છે હવે ક્લાસ મેથડો પણ ધરાવે છે તો ચાલો હું સ્ટુડન્ટડિટેલ નામની એક મેથડ બનાવું આ મેથડ દરેક વિદ્યાર્થીની વિગત આપશે તો ટાઈપ કરો વોઇડ સ્ટુડન્ટડિટેઇલ ત્યારબાદ ખુલ્લું અને બંધ કૌંસ ખુલ્લો છગડીયો કૌંસ હવે આ મેથડ વિદ્યાર્થીઓનો રોલ ક્રમાંક અને નામ આપશે તો ટાઈપ કરો system dot out dot println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં ધી રોલ નંબર ઇસ આપણે તેને નંબર ઇસ તરીકે ટાઈપ કરી શકીએ છીએ ડબલ અવતરણ ચિહ્ન બંધ કરો પ્લસ રોલ roll number અર્ધવિરામ પછીની લાઇનમાં ટાઈપ કરો system dot out dot println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં the નેમ ઇઝ પ્લસ નામે અને અર્ધવિરામ હવે મેઇન મેથડ અંદર આપણે ટાઈપ કરીશું system dot out dot println કૌંસમાં ડબલ અવતરણ ચિહ્નમાં we have created a class with 2 variables and 1 method આ રીતે આપણે ક્લાસ સ્ટુડન્ટ બનાવ્યો છે હવે ચાલો કંટ્રોલ અને એસ કી એકસાથે દબાવી હું ફાઇલને સંગ્રહિત કરું ચાલો હું કંટ્રોલ અને F11 કી એકસાથે દબાવી પ્રોગ્રામને રન કરું આપણને આઉટપુટ આ રીતે મળે છે we have created a class with two variables and 1 method જેવું કે આપણે મેઇન મેથડમાં ટાઈપ કર્યું હતું આમ આપણે સફળતાપૂર્વક ક્લાસ બનાવ્યો છે તો આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે જાવામાં ક્લાસ વિશે અને જાવામાં ક્લાસ કેવી રીતે બનાવવો તે વિશે શીખ્યા સેલ્ફ અસેસમેન્ટ માટે એમ્પ્લોય નામનો એક ક્લાસ વેરિયેબલ્સ emp number અને emp name અને મેથડ પ્રિન્ટ પ્રિન્ટેમ્પલોયી જે કે કર્મચારીઓની માહિતીને દર્શાવે છે તે બનાવો સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ વિશે વધુ જાણકારી માટે આપેલ લીંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટનો સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરીયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો પણ આપે છે વધુ વિગતો માટે contact at the spoken tutorial dot tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન ઉપર વધુ માહિતી આપેલ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken hyphen tutorial dot org slash એનિમી NMEICT hyphen intro IIT Bombay તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર